Tá pronto? É galera, agora é o campeonato de avestruz. Plateia aí. Chama ela aí, ó. Jorge vai arrancar agora. Vai arrancar, arrancar com 12. Vê, campeão. Nunca nem vi. o bicho vindo, moleque. Vai lá, campeão. vai, vai. <laughs> Me cago en... Eu não assumo esse BO. Me cago em. <laughs> Eu tenho um probleminha. Acabou, Jéssica? Ah, que nojo! <laughs> Eu tenho um probleminha. Eu sou uma foca aqui, ó. Eu vou cair!

Eu tô chorando. Mais forte do que as armas científicas atuais. Supera o impossível. Domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo. Nacional Kid. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Olha, amor, quem tá vindo aqui de novo, perturbado. Espia só, viu? Caixa vai dar o dele. Olha como ele fica. <laughs> Eu tenho um probleminha. Assalto. Arsal. Vamos? Oh, não, velho. É. <laughs> Assalto. É um assalto. Vamos! Kátia, vem ver quem tá aqui, Kátia. Entendi, foi nada. <laughs> calma, viu, Léo? Vai, deixa comigo. Com calma, que a jaca é muito grande e muito pesada. Calma, calma. Pera aí, viu? Depois... Ei, rapaz, segura direito aí. Segura, você só com força, viu? Vai. Vai, manda. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Ó o bicho vindo, moleque.